dakizuenez, gaur egun kukutsa gaztetxea badago desalojo mehatxupean. Bakizu amairu urtez autogestioan egondako gaztetxea dela, 6 mila irureun metrokarratuko ilusioz beteriko gaztetxea. Edi egonda elkartasunean gaztetxe guztiekin. Eskatzen du orain Euskal Herriko elkartasuna Bakizuenez, guztaiak amasei, egongo da Bilbon, zei, udaletxetik hasita zeiretan, nazioarteko manifestaldi bat. Hemendik egiten dugu deialdia, gaztetxekide guztioi, Euskal Herri osoari, Bilbora tortzeko eta kukutsa gaztetxeari elkartasuna adierazteko. Eskerrik asko, gora Euskal Herriko gaztetxe guztiak. Gora kukutsa!